ખેડૂત મિત્રો આ વર્ષે ચણાના ભાવ એક હજાર પચાસથી અગિયારસો રૂપિયા થાય કારણ કે આ વર્ષે ટેકાનો ભાવ એક હજાર છેતાલીસ રૂપિયા રાખેલો છે ને જો ઓપન માર્કેટમાં વેપારીઓને ચણાનો વેપાર કરવો હોય તો તેમને એક હજારથી ઉપર તો ચણાના ભાવ આપવા જ જોઈએ હવે ચાલો જાણી લઈએ આજના ચણાના તમામ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે પોરબંદર આઠસો પંચાવનથી આઠસો સાઠ ભાવનગર આઠસો એકસઠથી એક હજાર અઠ્યાવીસ જસદણ આઠસો પંચોતેરથી નવસો કાલાવાડ આઠસો પચાસથી નવસો ચાલીસ ધોરાજી આઠસો એકથી નવસો એક રાજુલા પાંચસોથી નવસો પાંચ ઉપલેટા આઠસોથી નવસો વીસ કોડીનાર સાતસો પચાસથી નવસો ચોવીસ મહુવા સાતસો એકાવનથી એક હજાર છ મોઢુસા આઠસો પચાસથી એક હજાર છેતાલીસ કડી સાતસો પચાસથી નવસો છ બેસરાજી આઠસો પિસ્તાલીસથી આઠસો એકાણું બાવળા આઠસો પંચ્યાસીથી નવસો ચોપન રાજકોટ આઠસો નેવથી નવસો પંદર ગોંડલ આઠસો છપ્પનથી નવસો છ જુનાગઢ આઠસોથી નવસો પંદર જામજોધપુર સાતસો પાંચથી નવસો પાંચ જેતપુર સાતસો એકથી નવસો છપ્પન અમરેલી છસોથી નવસો દસ માણાવદર આઠસો પચાસથી નવસો પચીસ બોટાદ આઠસો સત્યોતેરથી એક હજાર ચૌદ હળવદ આઠસો પચાસથી નવસો પાંચ સાવરકુંડલા આઠસો વીસથી નવસો વીસ તળાજા સાતસો પચાસથી નવસો પંચોતેર વાંકાનેર સાતસો પચાસથી નવસો લાલપુર નવસો ઓગણીસથી નવસો સાડત્રીસ જામખંભાળિયા આઠસોથી આઠસો પંચોતેર રોલ સાતસો સિત્તેરથી નવસો બે માંડલ નવસો વીસથી નવસો એકતાલીસ દશાપાટડી નવસોથી નવસો ત્રણ ભેંસાળ આઠસોથી નવસો ધારી આઠસો એંશીથી નવસો અગિયાર પાલીતાણા આઠસો પચીસથી નવસો આઠ વિસાવદર સાતસો ત્રેપનથી નવસો અગિયાર બાબરા આઠસો ત્રેસઠથી નવસો સત્યાવીસ હિંમતનગર આઠસો પચાસથી નવસો પાંત્રીસ ખંભાત સાતસોથી નવસો છપ્પન